He? Kaç lan bu? Ne oldu? Bak yapsanız lan buraya bakın. Lan! Hocanın nasıl şeyler hocandan başlayacak? Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam kadın hocanın. Pas vermiyor, pas vermiyor. Kime pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne